жесір бірінші бөлімі автор қарлығаш сүлейменқызы оқыған қарлығаш сүлейменқызы әңгіме 1980 жылдар болатын күз мезгілі Ала сапран желдің үргенінен жан-жақты қызғылт сары жапырақтар басқан жан-жақтан биік төбелерді көруге болады айнала күңгірт енгендей бейне бір жазық далада жапанан жалғыз жүрген жанның күйіндей міне осындай күздің бір күнінде аспандағы бұлттар көшіп жауын жауғалы тұр ауа райының күрт өзгеруі бұл бейбақ үшін уайым еді арқасына марқұм күйеуінен қалған жалғыз тұяқты сонау жерден арқалап жалғыз ұлының қамы үшін тау мен тасты артқа тастап күстенген қолдары кезерген еріндері шүңірейген тек қана көздері ғана көрінетін тозығы жеткен орамалмен баласының басын мықтап ұрып қойып қаншама күндерді бір түйір бидайымен асқа арқау қылған ұлыма жетсе деп бір ұрттам су ғана ішіп тұла бойынан өң қашып тірі адам тіршілік жасайды деп алладан үмітін үзбеген бейбақ ана иә егер сұға басы болса қайда өмірден баз кешер еді алайда әкесінен айырылған екі жасар балапанын аяп осы жарты жыл ішінде баласы екеуі тұрақтайтын баспана іздеп жүрген кезде алдында жолыққан марқұм күйеуінің жолдасын байқамай да қалды жанар бұл сіз бе мына түріңіз не мұндай жерде не істеп жүрсіз жалғыз өзіңіз тағы да арқаңызда балаңыз бар екен деген мұстафа атынан түсті мұстапа сиырын іздеп шығып еді оның сиыры жоғалып кеткеніне бірнеше уақыт болып еді жанардың көзін көріп қорқып тұрған мынадай желдің ызғарында бір көйлегін іліп алып көздің суығына бұл жерде не істеп жүргеніне мұстафаның оған басы жетпеп еді сізді солар жіберді ме жоламаңыз маған деген жанар артқа қарай шегінді кім ол сіз не деп тұрсыз түк түсінбедім деген мұстапа оған жағдайды түсіндірмекші болды алайда жанар әбден шошып қалған жоламаңыз ұлымды менен тартып алуға қақысы жоқ ешкімнің деген оның көздерінен қорқыныш пен қысы келгенді байқап еді мұстапа артқа қарай шегінді де жарайды мен сізге жақындамайын тек сіз сабыр сақтаңызшы деді мұстапа жанар осы кезде ғана тынышталып еді өзіне тиіспейтініне сеніп жаймен ғана анадайдағы тастың үстіне отыра кетті мұстафа оның қасына барайын десе қорқытып аламын ба деп алыстан сөйлеспекші болды жанар қорпаңыз, мен сізге тимеймін мынадай күннің соғында не істеп жүрсіз келіңіз мен сізді үйіңізге жеткізіп тастайын деді Мұстафа. жоқ бармаймын ол үйге деген жанар айғайлап жылап жіберді жарайды онда айтыңызшы қайда барасыз ауыл болса шалғай тым болмаса баратын жерге дейін апарайын күн райы бұзылып тұр жауын жаууы мүмкін деді мұстапа менің баратын жерім жоқ білмеймін қайда баратынымды деді жанар мұстапа бұл сөздерді естіген кезде оған бір жағдай болғанын жақсы түсінді қазір сұрап шошытқысы келмеген мұстафа байыппен ғана жанар онда біздің үйге жүріңіздер бізге қонақ болыңыздар үйге ертерек жетіп алайық деді жанар іштей барғысы келіп ақ тұр алайда Мұстафа оны алдап тұрған секілді секем алып тұрғаны бар еді бір жағынан шақпақ та шыға бастап баласына суық тигізіп балам ба деп те алаңдап тұрғаны бар тұғын қане жанар балақай жарап қалмасын түсте болып қалыпты ғой қарны ашып қалған болар балақайдың деді мұстапа жанар кейіншектеп ойланып тұрғанда оның арқасында бүрісіп жатқан баласы да қимылдай бастады ол оянды да нан ана нан деді былдырлап оны естіген мұстапа міне көрдіңіз бе жанар балақайдың қарны ашып қалыпты ғой жүріңіз енді деді жанардың қалтасында баласына беретін наны да қалмаған еді ұлы да тоңып қапты ол жаймен ғана қадам басып әуелі атқа ұлын отырғызды мұстапа оны алдына алып алды жанар арқасына мінгесіп алды ауылға да жақындай бергенде жауын құйып кетті мұстафа атты айдақтай түсті шауып отырып үйіне жеттім ау дегеннің өзінде балақай мен жанардың үстіне малмандай су болып еді оларды дереу ішке кіргізіп жұбайы жанарға өз киімін беріп баланың да киімін ауыстырып ыстық сорпа ішкізді талай уақыттан бері мұндай ыстық тамақ ішпеген жанардың бойына жылумен қоса нәр де барған болатын мұстапа кішкене балақайға қызға тамақты өз қолымен беріп отыр жалғасы бар